السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu di dalam sebuah lagi rancangan kita, rancangan tahsin bacaan Al-Quran. Di mana insya-Allah untuk permulaan kita akan bermula dengan surah Al-Fatihah. Kemudian kita beralih kepada surah-surah lazim. Bermula dengan surah Al-Duha sehinggalah surah An-Nas. Dan insya-Allah jika diberikan kesempatan, kita akan beralih kepada juzuk yang pertama dan seterusnya. Sebagai satu inisiatif uh, kepada kepada kita kata apa mana-mana orang yang tidak diberikan kesempatan untuk pergi keluar uh, belajar mengaji disebabkan oleh halangan-halangan tertentu uh, misalnya kita kata PKP kan tak boleh keluar tak boleh pergi masjid dan sebagainya bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak membaiki bacaan al-Quran kita maka diwujudkan program sebegini uh, sebagai membantu kepada golongan-golongan sebegini namun uh, yang lebih baik dan yang patut diutamakan adalah kita belajar membaca Al-Quran dengan bimbingan uh, guru yang berkelayakan.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 Jadi kita masuk kepada setiap satu daripada ayat. Okey, oleh kerana oleh kerana uh, isti'adzah tak ber, tak termasuk dalam kita kata apa? Dalam penulisan mushaf, penulisan mushaf. Jadi antara benda yang patut diberikan perkenan pada uh, al-isti'adah adalah pertama sekali a'udzu, a'udzu. Uh, pertama sekali hamzah baris atas, hamzah maftuhah. Kemudian huruf ain berbaris depan, ain uh, ain berbaris depan. A'udzu, jangan a'udzu. Jangan a'udhu, jangan a'udhu. Jangan baca kedua-duanya dengan huruf yang sama. Dua-dua huruf hamzah dua, ataupun dua-dua huruf ain. Tak boleh. Satu huruf hamzah, pertama sekali huruf hamzah. Kedua huruf ain. A'udhu. A'u. A'udhu. A'u. A'udhu. Okey. Kemudian أعوذ بالله من الشيطان شيطان طو okay. طو huruf tebal ataupun istilah tajwid dia huruf isti'la huruf isti'la jadi bila huruf isti'la bunyi tebal min asyaitan syaitanir rajim baik syaitanir rajim okey syaitanir rajim lepas huruf jim ada ya huruf ya huruf ya mat kemudian diakhiri dengan huruf mim okey dan kita berhentikan dan kita berhentikan bacaan kita pada huruf mim maka otomatik huruf ya mat tadi tu bertukar menjadi mat mat adit li sukun mat adit li sukun mat adit li sukun mempunyai harakat, dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam, enam harakat. Baik. Tapi maknanya kita ada kebebasan untuk pilih sama ada nak baca pendek dua harakat, nak baca pertengahan panjang empat harakat ataupun nak baca panjang enam harakat. Tapi perlu diingat, once sahaja kita pilih mana-mana satu baca mana-mana satu kadar di antara tiga tadi, kita kena stick dengan kadar tersebut dari awal sehingga akhir bacaan. Maknanya contoh kita mulut kita pilih dengan dua. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya setiap tempat mad arid disukun dalam bacaan kita kena stick dengan kadar tadi. Kalau dua-dua sampai daripada awal sampai habis mad arid disukun dua harakat. Dia tak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, dia tak tak seragam dia punya kadar bacaan daripada awal sampai akhir mad ada sukun eh, tak boleh macam tu baik kalau stick dua 2 kalau pilih 2 daripada awal sampai habis kita baca dua harakat mat adil sukun sama dengan kadar yang lain baik kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim okey penekanan pertama sekali pada huruf sin Bismi Bismi. Kena keluarkan bunyi, kena keluarkan angin daripada mulut kita. Sebab pada huruf sin ni ada sifat hams. Ada sifat hams. Okey, sifat hams maknanya angin keluar daripada mulut kita ketika kita melafazkan huruf-huruf tersebut. Baik. Bismillahi. Okey, Bismillahi. Kemudian Ar-Rahmani. Okey penekanan kedua huruf ra. Ra berbaris atas, ra maftuha. Bila ra berbaris atas, ra ni kena baca secara tafkhim dengan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca dengan tarqiq dengan nipis tak boleh sebab keadaan yang membenarkan kita baca huruf ra dengan keadaan nipis adalah ketika mana ra huruf berbaris bawah. Kalau berbaris atas ataupun baris depan tak boleh baca dengan nipis. Kena baca dengan tebal. Tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tebal. Ha. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tak boleh. Rahmanirrahim huruf H. Ha. Rahmani. Sama dengan Rahim. Huruf H. Ha. Jangan baca dengan huruf H. Ha. Sebab tempat keluar H dengan H pun tak sama dah. Walaupun kedua-duanya keluar daripada kerongkong. Okey. Cumanya huruf H, H bulat, H gelap keluar daripada penghujung ataupun kerongkong paling bawah dekat pita suara. Sedangkan huruf H hal pedas keluar daripada pertengahan kerongkong. Ha, kena bezakan. Bismillahi ha, ni ha keluar daripada kerongkong paling bawah. Kemudian Ar-Rahmani ha Ar-Rahmani ha keluar daripada pertengahan kerongkong. Kemudian Ar-Rahim Ar-Rahim ha, pun ha keluar daripada pertengahan kerongkong. Kemudian kita ada ya Kemudian kita ada mim dan kita berhentikan bacaan pada huruf mim. Jadi sekali lagi otomatik ya huruf ya mat ni menjadi mad arid lisukun. Okey, sama macam tadi. Kemudian ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Alhamdu. Okey. Perlu dijaga pada lam sukun, lam mati di sini. Alhamdu, alhamdu. Jangan baca lam sukun ni dengan qalqalah, ada lantunan, ada detakan. Alhamdu, alhamdu. Ah ha, tak boleh salah. Sebab huruf sifat qalqalah tak ada pada huruf lam. Alhamdu. Al hamdu. Ha. Baca dengan perlahan-perlahan. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat sangat. Sebab bila kita tak jaga, kita, kita, bila mana kita nak baca dengan laju, tapi kita, kita tak jaga tempat keluar huruf ni, ha, itu yang jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, bunyi sedap dah. Ha, bunyi sedap dah tapi cacat. Okay. Kemudian huruf Ha. Kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Okey, lupa dia beritahu. Okey, pada kalimah. Pada lafaz jalalah. Ha, ismul jalalah. Okey, Allah. Okey. Dekat lam kedua tu. Okey, selepas lam kedua tu kita kena panjangkan sedikit sebanyak dua harakat. Alhamdulillahi. Jangan, jangan, jangan tak ada harakat langsung. Alhamdulillahi. Ha, tak boleh. Alhamdulillah. Ya, kena panjangkan sikit bacaan la tu. Lam kedua ni, la lam baris atas ni pada kalimah lafzul jalalah ataupun ismul jalalah. Okey. Rabbi. Ha, ra baris atas. Jadi ra ni kena dibaca dengan tafkhim tebal. Rabbi. Ha, Rabbi. Al-Rabbil 'alamin alamin, alamin. Ha. Ni pun kena jaga-jaga juga. Jangan baca Ain dengan Hamzah. Rabbil alamin. Ha. Satu, berubah huruf. Kedua, berubah makna. Ha. Sama dengan ni tadi. Alhamdu. Kena jaga ha. Jangan baca dengan ha bulat. Alhamdulillahi. Sebab satu, berubah huruf yang mana kemudian membawa kepada yang kedua berubah makna. Alhamdu, alhamdu dengan ha pedas, alhamdu maksudnya segala puji. Tapi bila kita baca dengan ha bulat, alhamdu bermaksud segala mati. Ha, jangan, berubah makna. Sama dengan kat sini. Al-alamin. Bila dibaca dengan ain bermaksud sekalian alam. Tapi bila kita baca dengan hamzah, al-alamin, -al sekalian pedih. Sekalian pedih. Ha, jangan. Alamin. Jangan. Jangan sekali. Jangan sekali. Baik. Kemudian. Ha, ya ni pun mad alih disukun. Tak perlu diberikan penekanan. Kita beralih kepada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, ni pun tak perlu diberikan penekanan juga sebab kita dah sebut di awal pada kalimat pada ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, cuma mungkin dekat sini ada lam. Kan? Kedua-dua ni ada lam. Okey, cumanya kita tak bunyikan lam. Kita bunyikan ra. Alif baris at- alif ni kita bunyikan hamzah maftuha, hamzah bagi atas. A, kemudian kita terus masuk ra. Ar-Rahman. Walau sedangkan ada lam kat sini. Okey, dekat sini lam ni adalah lam syamsiyah. Lam syamsiyah ni adalah keadaan di mana kita masukkan lam mati ke dalam huruf selepasnya. Contoh, dekat sini kita ada alif, lam, lam sukun. Ini asalnya lam sukun ni. Okay, kemudian kita ada ra. Tapi oleh kerana bertemu dengan huruf samsiah, ha, bertemu dengan huruf samsiah, maka lam sukun ni, lam mati ni tadi kita idoramkan. Kita masukkan bunyi dia dalam ra. Menyebabkan tak ada dah bunyi lam mati. Yang ada bunyi ra. Terus dia ambil bunyi ra. Ar-Rahman. Dia tak jadi Al-Rahman. -Al tak ada dah. Dia terus Ar-Rahman. Ha, itu Lam lam Syamsiyah. Okay, kita ada satu lagi Lam. Lam Qamariyah. Contoh pada ayat kedua tadi. Alhamdu. Ha, kan ada Lam Sukun kan? Bila kita baca Lam Qamariyah ni, kita jelaskan bunyi bacaan Lam Sukun tadi. Lam mati tadi. Ataupun kita izharkan bunyi Lam mati tadi. Ha, itulah lam qamariyah. Ha, kita tak masukkan ke dalam huruf selepas dia. Tak. Ha, tak. Okey. Baik, patah balik. Okey, selesai ayat ketiga. Kita beralih kepada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ha, maliki. Ha, kena panjang. Jangan pendek eh. Ha, maliki. Kalau pendek ni jadi bacaan kera'at lain lah. Ha, jangan. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Okey, maliki. Okey, satu eh. Okey. Betul kadang-kadang dekat dekat dekat huruf kaf ni kita nak kita nak keluarkan sifat hamas. Sifat sifat hams dia. Bunyi bunyi dan uh, silap angin keluar daripada mulut. Okey, kita nak keluarkan sifat hams dia. Tapi jangan sampai kita baca macam ni. Maliki. Maliki. Ha. Kita tersabdu dekat kaf ni. Ha, tak boleh. Jangan. Oleh terlalu sangat nak nak keluarkan sifat hams dia sampai kita tersabdu. Ha, tak boleh. Kena keluarkan seperti biasa. Maliki, maliki, maliki, ha, maliki. Macam tu. Dia tak boleh dibuat-buat sebenarnya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kalau kalau kita kata tajwid ni, benda ni memang kena berlatih. Ha, contoh cakap daripada awal tadi. Benda ni perlukan kepada bimbingan guru yang berkelayakan. Okay. Video ni sekadar, program kita ni sekadar suplemen saja. Jangan ambil video ni sebagai uh, wasilah utama. Jangan. jangan. Okay, baik. Okay. Jaga-jaga eh, dekat kaf ni. Ma, jangan sampai kita tersabdu. Maliki. Maliki. Ah, jangan. Maliki. Maliki maliki. Okey, kita keluarkan saja sifat hams dia dalam keadaan tanpa kita tersabdukan dekat kaki. Okey, baik. Yaumi. Ha, yaumi. Yaumi waw sukun, waw mati. Okey, waw ini kita panggil sebagai huruf huruf lin. Okey, huruf lin ni bermaksud huruf yang ada sifat lembut. Dan sifat lembut ni datang disebabkan huruf waw sukun ini, huruf waw mati ini datang selepas huruf yang berbaris atas. Contoh dekat sini waw sukun, waw mati datang selepas huruf ya. Tapi huruf ya ni baris atas. Okey. Kalau ya ni baris depan, waw ni tak akan jadi huruf huruf ni, Dia akan jadi huruf mat saja. Okey, u saja. Okey. Tapi oleh kerana sebelum waw mati ni ya baris atas. Baris atas. Ha, dia mesti baris atas menyebabkan waw ni jadi lembut huruf lin. Keluarlah sifat lembut dia. Yaumi. Okey. Nama pun lembut jangan jangan keras sangat mulut kita. Yaumi. Maliki yau yau ah, di kita kita tekankan sangat kemuncungan mulut kita tu ketika menyebut waw sukun ah, jangan. Lembut saja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin din maliki din, okey kemudian kita ada lagi ha, lam syamsiah ha, sebab kita masukkan lam ni dalam dal bila kita sebut pun kita tak ada bunyi dal lam dah kita ada bunyi dal yaumiddin yaumiddin ha, din okey baik kemudian ayat yang kelima Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Okey, penekanan pertama pada ayat ni kalimah iyaka. Iyaka. Okey. Huruf kita ada huruf ya bersabdu dekat sini. Okey, ya bersabdu. Pada ya bersabdu ni kita kena tinggikan sikit suara kita. Tinggikan sedikit suara kita. Iyaka. Iyaka. I i Iyaka. Jangan tinggikan sangat. Iyaka jangan. Lembut saja. Iyaka. Iyaka. Okey. Kenapa kena perlu kita tinggikan sedikit suara suara kita ketika menyebut huruf ya bersabdu ni sebab kalau kita tak tinggikan jadi apa bacaan ni kita? Iyaka. Iyaka. Iyaka. Kalimah tersebut bila kita baca dan Bila kita dengar balik, seolah-olah ada huruf ha, ada huruf hamzah, huruf ya mati, huruf ya baris atas. Ha, kita tak nak macam tu. Kita tak nak ada dua huruf ya, satu mati, satu, satu yang pertama mati, yang yang kedua bagi atas. Kita tak, tak nak macam tu sebab mengikut para ulama, bacaan sedemikian ada makna yang lain. Kalau baca dengan ya sabdu, yang ya ada satu huruf ya dan ya tu bersabdu, Iyaka maksudnya kepada engkau sahaja wahai Allah. Tapi bila kita buat tak jaga tinggikan suara tadi tu, dia, dia akan jadi Iyaka maksudnya kepada matahari. Kepada matahari. Ya. Kan dah berubah makna dah. Ha, dekat sini, kena tinggikan sikit suara. Okay ini ha, eh, yang heboh hari tu. Orang kata yang ada ada seorang hamba Allah tu kata An-Nabru. Kan? Ha. Ini memang memang memang kita tak nafikan lah. Ha. Tapi, ha kena wujud pada ulama lah kan tapi ini antara benda yang kita boleh kita kita kita kita, kita boleh sebut dekat sinilah ha ya bersabdu kena tinggikan sedikit sebab tadi kita, sebab dat, kalau kita tak tinggikan ha dia akan berubah makna dah sebenarnya jangan kena tinggikan sikit ha, tapi jangan tinggikan sangat iyyaka jangan tinggikan sedikit nama pun sedikit lembut saja kita tinggikan iyyaka iyyaka iyyaka okey Sekali lagi huruf kaf. Okey. Na'budu. Ha, Na'budu. Wa iyaka nasta'in. Okey, kita ada huruf sin lagi. Maknanya kita kena, ha, sifat hams ni kena ada. Ha, sifat hams, angin yang keluar daripada mulut kena ada. Baik. Nasta'in. Okey, ha, pertama sekali. Lupa nak sebut. Huruf Ain sebab huruf Ain banyak kali berulang sini. Okey, huruf Ain jangan kita baca dalam keadaan tebal. Contoh pada ayat kedua, eh. kita patah balik ayat kedua dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, A, ah, Jangan. Jangan baca A'in dengan tebal sebab A'in bukan huruf tebal. Bukan huruf isti'ala, dia huruf istifal, huruf nipis. Bila kita sebut huruf nipis, mulut kita ataupun bibir kita bila kita melafazkan huruf yang nipis, kita keluarkan huruf yang nipis daripada mulut daripada makhraj dia, bibir kita tak muncung. Bibir kita tak muncung. Sebab tu bila kita baca alhamdulillahi rabbil a lihat bibir tak muncung kan? Jangan munculkan bila kita muncul tu yang bunyi tebal tu. Ha. dia senang je. Huruf nipis jangan munculkan bibir. Huruf tebal je kita akan munculkan bibir. Okey. Dekat uh, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, tak jumpa lagi ayat huruf yang tebal. Melainkan tadi, isti'adah tadi, huruf to. Huruf to. Okey. So, iyyaka na'i... Saya eh, silap, teman. Iya na'budu na, na, na, wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Okey, baik. Kita beralih kepada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Ihdina. Okey, ihdina. Ni alif. Okey, ni hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni bila kita mulakan bacaan dengan hamzah wasal, baris dia akan mengikut huruf ketiga. Kebiasaannya lah. Dia ada dia ada kes-kes uh, istimewa yang tak ikut hukum ni. Ha, okey. Tapi dalam bacaan kita ni, tengok. Hamzah wasal, huruf kedua mati, huruf kedua sukun, huruf ketiga dal, baris bawah. Okey, oleh kerana ya? dal ni baris bawah, Hamzah wasal ni kita akan baca dengan Hamzah baris bawah. I, I, ihdina, ihdina. Jangan baca dengan bunyi A. Ha, jangan baca dengan bunyi bunyi orang ihdina, ihdina, ih, dina. jangan. Sebab itu bukan baris bawah, itu bunyi lain lah. Ha. ih dina I, I, I. Okey. Ihdina. Okey. Ihdina sirat. Ihdina sirata. Okey. Kita jumpa dua huruf tebal. Huruf isti'la. Satu huruf sad. Ihdina Ihdina sirat. al mustaqim. Okey. Sad huruf tebal isti'la. Ta ni pun huruf isti'la. Oh, tengah-tengah tu pula ra tu tafkhim pun baca bacaan tebal. Sebab ra ni bergantung dengan baris, dia boleh bunyi tebal, boleh bunyi nipis. Ha, kan dah sebut tadi kan? Ha. So sekarang ni oleh kerana ra ni baris atas, so ra ni kena baca dengan tebal, tafkhim. Dia bukan isti'la, eh? dia tafkhim. Untuk ra ni dia tak ada istilah isti'la, dia tak ada istilah taf, uh, istifal dia ada istilah tafkhim dengan tarqib. Tebal nipis. Okey. Bergantung keadaan. Okey. Ihdinas sirata. Okey, dua-dua ni tiga-tiga ni semua tebal. Sirata jangan okey, jangan baca dengan satu, jangan baca dengan sirata sin. Ah, ha, jangan baca sod dengan sin. Ah, ha, itu dah jadi bacaan lain lah, bacaan qiraat lain. Okey. Sirata kita dekat sini qiraat kita hafs daripada asim, sod bukan sin. Ah. Ha. Okey. Jangan juga baca dengan surata. Ta. Jangan baca dengan jangan baca dengan bunyi huruf ta. Sedangkan sini huruf to. Ha, huruf ta tu huruf ta tu ha, huruf nipis. Huruf istifal. Ha, jangan baca macam tu. Ihdinas sirata. Okey. Kemudian al-mustaqim. Ha, al-mustaqim. Okey. Dekat huruf sin ni biasanya biasanya kalau orang baca dengan tak perlahan lah, laju lah, laju sikit lah, laju, laju ataupun terlalu laju. Okey, bila dia tak jaga, dia tak jaga makhraj, dia tak jaga tempat keluar huruf, ha, dia, akan, dia akan baca macam ni. Ih dinas siratul mus, mustaqim, mus, kadang-kadang sampai, to, sampai tak sekali. Ih dinas siratul mustaqim. Dia tak jaga dia tak jaga tempat keluar huruf ketika dia baca laju. Ha, sebab tu tak digalakkan sebenarnya. Kalau boleh baca dengan tartil, perlahan. Kita baca, bila mana kita baca tartil ni, kita baca dalam keadaan kita jaga makhraj dia, kita keluarkan huruf dia dari, dari tempat dia sambil kita memahami makna dia. Itu tartil sebenarnya. Ha, itu yang dipanggil tartil. Baik. Baca dengan perlahan. Tak adalah perlahan sangat dan tak adalah laju sangat. Dalam dalam keadaan kita baca tartil ni, kita jaga huruf-huruf tu kita keluarkan daripada makhraj dia. Ha, dengan sifat dia. Dalam masa yang sama kita menghayati makna dia. Ha, itu tartil. Ha, baik dah kalau baca laju tak jaga makhraj tak, tak tartil lah nama dia. Ha, ini, ini satu teguran lah. Okay. So bila dia baca laju tak jaga, ha, sin dia bertukar jadi sod. Mus. Ha, kadang-kadang ha, sampai ta sekali. Musto. Musto. Ha, sudah. Sedangkan sini sin dengan ta. Musta mustaqim. Ha, huruf qaf je. Nipis, nipis, tebal. Huruf qaf ni tebal. Huruf isti'la. Ha. Mustaqim. Ha, jangan mustaqim. Kim. Jangan kaf tak boleh. Ha. So, satu, dua, tiga kena jaga. Sin jangan baca dengan sod. Ta jangan baca dengan to. Qaf jangan baca dengan kaf. Ha, tahu kita nak kita nak jaga nipis-nipis tapi jangan sampai qaf menjadi nipis. <laughs> Ha, jangan nipis-nipis tebal. Ha, macam tu. Jaga baca dengan, baca dengan perlahan sambil kita keluarkan huruf. Bila kita baca perlahan ni kita yang boleh kita boleh keluarkan huruf daripada makhraj dia. Ha, ni satu teguran lah. Okey, baik. Kemudian ayat yang terakhir. Okey, ayat ni saya saya terpaksa pecahkan pada dua sebab tak cukup nafas. <laughs> Okey. صراط الذين أنعمت عليهم. Okay. صراط. Okay, ni tak perlu diulang lah. Ha sod, ra dengan ta. Tiga-tiga ni tebal. Lah. Cuma sod dengan ta ni isti'la, ra ni tafkhim. Ha, tapi tebal istilah Melayu kita tebal lah. Ha, okay. So jangan baca dengan nipis. Ha, ha jangan baca dengan nipis. Okay. Al-lazina. Jangan baca al-lazizi. Jangan baca dengan zai. Al-lazina. Jangan. Al-lazina. Al-lazina. Dalam keadaan hujung, hujung hujung lidah ni keluar sikit daripada dua bibir eh, dua gigi kita siratal lazi lazi lazi ha, lazi siratal lazi silap siratal lazina okey huruf zal zal zal bukan huruf zai eh ha okey an'amta ha, ni pun biasanya dalam kelas-kelas mengaji yang Ha, saya pernah kendalikan selalu ada masalah pada an'amta apa masalah dia biasa orang akan baca siratal ladina an'amta alaihim an'amta an'am ha nun tu terpantul terqalqalah ha, tak boleh ha, sebab nun bukan huruf qalqalah okey betul lah kita nak okey sebab nun bertemu ain izhalqi betul dia zahar al-qi tapi nun ni bukan huruf qalqalah. Ha, tapi kenapa boleh jadi qalqalah ni? Sebab kita tak jaga huruf ain. Ha, tak jaga huruf ain. Bila tak jaga huruf ain tu yang siratal ladzina an'am asilak ha, Tu betul. Siratal ladzina an'am an'am. Ha, sekali lagi jangan baca laju lah. Ha, kalau dah tahu banyak salah tu jangan dapat ni kalau dah tahu banyak salah jangan baca laju baca dengan perlahan sikit. Jangan laju sangat. Ini ha, teguran. Tahu kita nak baca Quran tapi apa nak tergesa-gesa jangan baca Quran ni? Baca dengan perlahan. Baca dengan tartil. Okey. Baik. An'am. An'am. Ha, kena bezakan. Jangan qalqalah nun ni. Jangan qalqalah. Jangan an'am. An'am. An'am. Ha, ni mungkinlah bagi saya sebab mereka tak boleh nak nak sebut huruf ain dengan betul daripada makhraj dia. Bila sebut huruf ain dengan betul ni maksudnya sebut huruf ain daripada makhraj. Mungkin oleh kerana tak tak boleh nak sebut huruf ain dengan dengan tepat, itu yang menyebabkan kadang-kadang dia nak sebut huruf ain tapi tiba-tiba nun terqalqalah. Ha, jangan qalqalah huruf nun. Okay. Kalau kita baca dan kita tahu kita nun dekat dekat kalimah ni nun tu terqalqalah. Maknanya ada something wrong dekat huruf ain kita. Ha, kena cek balik. Kena cek balik macam mana kita sebut huruf Ain. Macam mana kita sebut huruf Ain. Okey, baik. An'amta. An'amta. An'amta. Okey. An'amta alaihim. Ha, huruf Ya ni pun huruf Lin. Sebab apa huruf Lin? Sebab sebelum silap. Huruf Ya ni datang selepas huruf Lam. Dan huruf Lam ni baris atas. Okey. Alai, Alaihim. Alaihim. Okey. Okey, itu pecahan pertama. Okey, pecahan kedua ghairil maghdu ghairil maghdu bi alaihim waladdallin. Okey, sebab tu pecahkan dua. Ayat ni ayat terakhir ni pecah pecahan dua, tak suka nafas. Okey. Ghairi ha, huruf ghain. Jangan baca dengan huruf ga eh. Ha, jangan baca dengan ga. Tak boleh gai gai ah, tak boleh ghairi ghairi ghairi okey ghairi okey ah sekarang boleh kita nampak ra baca nipis sebab ra ni baris bawah ra ni maksurah okey so oleh kerana ra ni baris bawah ra ni automatik jadi nipis baik Mau maghubi ah ha, okey oh, lupa nak bagi tahu ghain huruf tebal huruf isti'la. So, bila kita sebut ra, mulut kita muncung. Jangan muncung sangat. Natural. Ghairil, ghairil. Yang penting tak lebar lah. Yang penting bibir kita tak lebar. Huruf tebal ni, bila kita sebut huruf tebal, bila kita melafazkan huruf tebal, bibir kita tak lebar. Tak seperti huruf istifa tadi. Huruf istifa tadi, oleh kerana mulut kita tak muncung, mulut kita melebar sahaja. Haa. Sekarang ni huruf tebal. Ah, tadilah huruf tebal. Sod, to, qaf. Orang dengan wad sekarang ni. Okey. Oleh kerana dia huruf tebal, jangan lebarkan lidah. Eh, jangan lebarkan lidah. Jangan lebarkan bibir. Munculkan saja mulut kita. Jangan, tapi jangan muncul sangatlah. Jangan o, o. Ah, jangan terlebih sangat. Biasa saja. Natural saja. Ghairil, ghairil, ah, ghairil, ghairil maghfirah ghairil maghdhub maghdhu ah ha, huruf dhad ni special sebab pada bahasa Arab saja ada huruf dhad bahasa lain tak ada ha, bahasa lain tak ada okey huruf dhad ni kita nak keluarkan adalah huruf dhad ni keluar katalah ni lidah kita kata ni lidah kita ni hujung lidah ni belakang dia okey huruf dhad ni berlaku ketika mana tepi lidah kita ni menyentuh gigi kanan ataupun kiri yang atas lah bukan bawah, atas yang atas. Ha. Gigi atas belah kanan ataupun gigi belah atas yang belah kiri. Ikut mana yang kita selesa, yang mana kita rasa kalau belah kanan boleh kalau dengan belah kanan kita boleh sebut huruf dot dengan betul lah belah kanan lah. Kalau belah kiri kita boleh sebut dengan huruf huruf dot dengan betul lah belah kiri lah. Ha. Tengok kesesaan kita. Ha. Macam saya, saya, saya, saya belah kanan. Boleh belah kiri. Mau Ha, tak, tak boleh lah sebab tak biasa. Mau. Eh, silap. Mau. Bu. Bu. Bu. Ha, tak biasa. Tak boleh. Tak tak, tak, apa sangat. Mau. Bu. Bu. Mau. Bu. Bi. Alayhim. Ghairil. Mau. Bu. Mau. Bu. Ha, perhati kalau, kalau, kalau, kita sebut huruf buat dengan betul. Kita akan rasa dekat pipi kita ni. Lidah cuba beralih ke cuba bergerak ke sebelah kanan ataupun belah kiri kan cuba lepas tu dan cuba untuk menyentuh dan bukanlah cuba tepi lidah tu menyentuh gigi atas kanan ataupun kiri maghdu maghdu maghdu bi alaihim ke alaihim dah dah cerita tadi walau ah okey okey satu dua ah okey satu dua tiga okey dekat walau bol ini, okey pertama sekali lam wala la ha ni jangan baca tebal sebab lam dekat sini lam dekat sini bukan huruf isti'la dia huruf istifal so wala bukan walau. ha, biasa biasa orang orang sebut walau, walau, waladhdalla sebab apa jadi macam tu sebab dia nak sebut huruf bol. ha betul saya sebut tadi jangan jangan bila kita baca laju dan ada kesalahan pada bacaan jangan jangan teruskan kebiasaan macam tu. Baca dengan perlahan. Slowkan sikit pace sikit bacaan kita. Biar biar lidah biar lidah dan mulut kita ni boleh keluarkan huruf daripada tempat dia. Ha, sebenarnya sebab itu itu di antara hak huruf tersebut. Ha, hak huruf tersebut. Okey. So lam dekat sini jangan tebal. Nipis je wala. Ha, tapi masuk ugut tebal lah. Walau walau pon walau pon. Ha, memang. Lah. Tapi Mula-mula tu wala wala maksud dot. Walau ha, kalau saya baca dengan paling perlahan tu walau walau dot. Ha, tu slow mo lah tu kita baca dulu. Ah. Walau dot. Ah, puati. Wala ha, masih nipis. Tapi dot masuk tebal. Masuk huruf dot terus tebal. Walau dot. Okey, ha, dekat sini Alif ni huruf mat. Dan dia bertemu dengan selepas tu huruf sukun. Eh silap. Huruf sabdu. Okey. So bacaan dekat sini kita panggil sebagai mat lazim kalimi mustaqal. Mat lazim lah senang cerita kan. so, mat lazim ni. <laughs> Tapi yelah kalau kita tak sebut kalimi. Tak sebut mustaqal ke apa kan. Kena. Tak tahu cakap macam mana kan. Tapi sebab beza, perbezaan jenis akan bawa beza. Ada beza sikit lah bacaan dia. Okay. Tapi uh, secara kasar dia dekat sini alif ni kita akan baca enam harakat lah. Tak boleh kurang. Walau bolin. Ha, 6 harakat. Dan ketika mana dekat mat lazim ni nak masuk lam tu kita tinggikan sedikit juga suara kita. Ha, Anabru juga. Ha, tinggikan sedikit. Walau bolin. So ada tiga tempat kita baca An-Nabru. Iyaka, Iyaka, wa Iyaka al-dallin. Tiga tempat An-Nabru. Kita tinggikan sedikit. Sedikit eh, bukan banyak. Tinggikan sedikit suara kita. Okey. So itu sahaja uh, kita kata apa bukanlah peringatan bukan juga penjelasan benda-benda penting yang berkaitan dengan bacaan surah al-Fatihah. Sebab satu surah Fatihah ni kita banyak baca dalam solat kan. At least paling paling kurang 17 kali sehari. Kan 17 kali kali sehari. Ha. Kan. Payah agak tu kan kalau kalau kita tak berapa jaga sangat ha, sebab benda-benda ada setengah benda ada setengah benda ni contoh macam kol-kolah tadi kan. Tapi ialah still termasuk nyata sifat huruf. Sifat dia. Ha. Ada setengah benda yang memang kita kena jaga. Contoh, ha dengan ha. Qaf dengan Kaf. Ta dengan To. Sin dengan Sod. Ha, ni kena jaga. Benda-benda ni kena jaga. Sebab dia berkaitan dengan perubahan huruf. Ha, perubahan huruf. Bila berubah huruf, berubah makna kadang-kadang. Ha, ada setengah dia tak berubah macam macam kita kata kan, dekat surata kan. Ubah jadi sin, tak ubah makna. Sebab bacaan lain, bacaan imam lain, kan yang kita baca ni imam Asim. Memang baca dengan sod. Bacaan lain ada baca dengan sin, ada baca dengan zai. Tapi still makna dia sama. Ha, ada setengah dia berubah huruf, berubah makna. Ha, tapi still kita tak nak berubah huruf. Ha, sebab itu dah termasuk dalam kesalahan uh, Allahnul Jali. Ha, kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Okay, so benda-benda tadi ni cuba jaga. Terutama yang melibatkan perubahan huruf. Ha, itu paling kena jaga. Ha, was dah boleh jaga, was dah boleh boleh jaga yang huruf-huruf ni ha, kita masuk yang sifat-sifat pula ha, tadi Anna nabru sifat dia kan apa lagi sifat hams dia kan cuma sifat hams ni macam sin ni dia lebih kepada kesempurnaan kesempurnaan huruf dia kan kalau kalau kita buang kalau kita kurangkan sedikit sifat dia tidaklah mengubah tidaklah mengubah sangat cuma tak sempurnalah kita kata kan ah, cuma still kena jagalah okey so itu sahaja perkara-perkara penting berkenaan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada para penonton semua. Mohon maaf di atas segala salah salah salah salah silap dan dan terlanjur kata. Uh, jika ada ada kesalahan pada penjelasan saya, mohon ditegur pada ruangan komen di bawah ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.